Hoje o cara no porteto é Tô cancelando meu Maybach Eles odeiam tanto quando eu flexiono Desse jeito nego, olha sério Te avisei quando eu tava falando sério Eu colocando tipo um império Eles não me levaram a sério Mas assunto é dinheiro e tá tudo certo Oh my god, eu não tô vivendo Melhor fama, tô ganhando servo, tô com ela Eu riquei essa coisa no verão Novo diamante pra Marcela Toda bitch que me odeia Rasguei minha surf, agora é dela Tipo, rasguei minha surf, tipo Shed, yeah, você sabe. dando já um long, procurando chamadas no telefone. Hoje tenho dois phones, um pessoal e outro é passion. Ela lembra os negros falando de mim, eu me lembro como eu se sentia long. eu sei quem fez é um remix de mim, porque fez essa porra toda maior. Right, right, right, right, feeling not too bad tonight. Pra todo mundo eu falo, saga, meu minha ideia do show, se fala merda, então sai. Ela doida igual psych, psych. Tanta coisa on, mas eu morri, me desculpa, mãe. Primeiro 10 mil e um day Contando grana antes eu contava heartbreak Eles é estão chamando meu name No show de ontem foi insane Real friends e real fans Do meu lado sempre, sempre deixo Foda-se a bad true, foda a bad bitch Eu não vou do com você que cê é feio se é for the bitch, ela the é rich Quero ser bad, não preciso disso Niggas não forem uma move no beach. yeah Tudo que eu ganho que quis, uh. tudo que eu tenho que fez, yeah Me lembro da primeira vez, yeah Usando Saint celular, agora eu tenho 30 por mês, yeah Mas eu falo anybody can get it Eu falo isso porque eu já consigo Eu falo mesmo, olha de onde que eu vim Eu falo mesmo tanta coisa que eu vi Tem vários que me odeiam e falam merda Só porque hoje o chat ficou famoso, yeah Ficou famoso, yeah Ficou famoso Perguntei tempo com infâncias boas é Sete, sete, toma meus É uma speed